እንግዲህ የራእይ የራእይ መጽሐፍ ስናጠና ታላቁ መከራ ከራእይ ስድስት እስከ 19 ነው የሚሄደው። ሶስት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት ብያለሁ። ከሶስቱ ዋና ዋና ክፍሎች ውስጥ የመጀመሪያው በሰባቱ ማህተሞች የሚገለጠው የእግዚአብሔር ቁጣ ነው። እሱን ከራእይ ምዕራፍ ስድስት እናነባለን። ቁጥር አንድ በጉም ከሰባቱ ማህተም አንዱን በፈታ ጊዜ አየሁ። ከአራቱ እንስሶች አንዱ ነጎድጓድ በሚመስል ድምፅ መተኢ ሲል ሰማው። አየሁም እንሆ አንበላይ ፈረስ፣ አንበላይ ፈረስ ማለት ነጭ ፈረስ ማለት ነው፣ ወጣ ይላል። በእርሱም ላይ የተቀመጠው ቀስት ነበረው፣ አክሊልም ተሰጠው። ድልም እየነሳ ወጣ ድል ለመንሳት። እንግዲህ የመጀመሪያው ማህተም ሲፈታ መጀመሪያው ማህተም ሲፈታ የወጣው ነጭ ፈረስ ላይ የተቀመጠ ቀስት የነበረው አክሊል የተሰጠው ድል የሚነሳ ነው የሚለው ይሄ ነጭ ፈረስ ላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንግዲህ ጎላ ባለ መልኩ በእነዚህ ከሰባቱ ከሰባቱ ማህተሞች መለከቶችና ጽዋዎች ጋር በተያያዘ ሁለት ነጭ ፈረስ ላይ ተቀምጦ የተገለጡ ማንነቶች እናያለን እዚህ ቦታ ላይ የራእይ ቅዱሳንን ትተን ማለት ነው። አንዱ እዚህ ራእይ ስድስት ላይ ያለው ነው። ሁለተኛው ግን ራእይ 19 ቁጥር 11 ላይ ያለው ነው። ያም ነጭ ፈረስ ላይ ነው። እሱ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው፣ የራእይ 19 ነው። ይሄኛው የራእይ ስድስቱ ነጭ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ግን አክሊል ያለው ገዢ ነው፣ ዘውድ አለው፣ አሸናፊ ነው። ግን ቀስት ነው ያለው። የብረት በትር አይደለም ያለው፣ የንግግር የአፍ ሰይፍ አይደለም ያለው፣ ቀስት ነው ያለው። ቀስት ክሩክድነስ ነው፣ ጠማምነትን ነው፣ ሽሩድነት አታላይነትን ነው የሚያመለክተው ቀስት። ልብ በሉ ከሀያ አንዱ መቅሰፍቶች ውስጥ የመጀመሪያው ከሰባቱ ማህተሞች የመጀመሪያው እግዚአብሔር ወደ ምድር በመቅሰፍት መልክ የላከው ምንድን ነው ብትሉ በነጭ ፈረስ ላይ አስቀምጦ ሐሰተኛውን ክርስቶስ ነው የላከው። ይሄ እሱን ማለት ነው። ጨካኝ አይመስልም እግዚአብሔር? አይ በቃ እንዲህ ነው እግዚአብሔር በቃ እንዲህ ነው የሚያደርገው። መስኮቱን እኮ መርከቡን ከሰራ በኋላ ኖህ በሩን ሲዘጋው እኮ በቃ እግዚአብሔር ቁጣው ከፍተኛ እንደሆነ ነው። እዚህ ጋር አሁን እውነተኛውን ኢየሱስ እውነተኛይቱን ቤተ ክርስቲያን አልቀበልም ሲሉ ሰዎች ሐሰትን ያምኑ ዘንድ የስህተትን አሰራር ይልክባቸዋል ሲል በድንቅ በተአምራት በምልክቶች የታጀበ ሐሰተኛ ክርስቶስ ው ሐሰተኛው ነቢይ ራእይ 13 ቁጥር 11 ላይ የተጠቀሰው ከምድር የሚወጣው አውሬ ድንቅ ታምራት ምልክት ነው። እሳት ከሰማይ እስከሚያወርድ ድረስ ምልክቶች ይሰራል። ለምንድን ነው ምልክቶች የሚሰራው? ምልክቶቹን እየሰራ አሁን በምድር ላይ መንፈስ ቅዱስ አይደለም ምልክት በቤተ ክርስቲያን በኩል የሚሰራው በምልክቶቹ በድንቅ በተአምራቶቹ አማካይነት ክርስቶስን ያከብራል ማ መንፈስ ቅዱስ። ሐሰተኛው ነብይ ደግሞ በድንቆች በተአምራት በምልክቶች በኩል ማንን ነው? አውሬውን ነው የሚያከብረው። አያቸው። ስለዚህ ድንቅ ተአምራት ያደርጋል። ይሄ ሐሰተኛው ክርስቶስ እንዲታመን ሐሰተኛው ክርስቶስ እንዲታመን በሱ በሱ መንገድ ጠራጊ በሐሰተኛው ነቢይ አማካኝነት ሰዎች እንዲስቱ ያደርጋል። ማ እግዚአብሔር እንግዲህ እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ ነው የሚባለው እዚህ ጋር ነው። ክፉ ነው እንዳትሉት ወገኖች፣ በተለይ አንዳንድ ሰዎች በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ማህተም ሲፈታ የወጣው ማን ነው? ሐሰተኛው ክርስቶስ ነው። ቁጥር ሶስት ላይ ሁለተኛውንም በፈታ ጊዜ ሁለተኛው እንስሳ መጥተህ እይ ሲል ሰማው። ሌላ ዳማ ፈረስ ወጣ፣ በእርሱም ላይ ለተቀምጠው ሰላምን ከምድር ይወስድ ዘንድ ሰዎችም እርስ በርሳቸው እንዲተራረዱ ስልጣን ተሰጠው፣ ታላቅም ሰይፍ ተሰጠው ይላል። ሁለተኛው ማህተም ይሄ ነው፣ ሰላምን ከምድር ይወስድ ዘንድ። ወገኖች ልብ ብሉ። የቤተ ክርስቲያን መነጠቅ እኮ ራሱ አንድ ትልቅ ሰላም ነው ከምድር ገጽ ላይ የተወሰደው። በዚህ ላይ ነው እንደገና በሰባቱ ዓመት መከራ ሰላም ከሰዎች መሀል የሚወሰደው። እርስ በርስ ምን እንዲሆኑ እንዲተራረዱ። እንግዲህ ሰዎች ይህንን ወደፊት በፖለቲካው ዙሪያ ላይ ያለን ሰዎች ይሄ ልናጠናው ይገባል። እርስ በርስ ልንነጋገር ይገባል። ሰላም የሰላም ጌታ ጌታ ኢየሱስ ነው። በበረት ውስጥ በነበረበት ጊዜ እነኛ መላእክቶች መጥተው እኮ መዝሙር ሲዘምሩ ምንድን እንዳሉ ታስተውላላቸው? ክብር በአርያም ሰላም በምድር በጎ ፈቃድ ለሰው ልጆች አይደለም ያሉት? የሰላም አለቃ የተባለው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። ለዚች ምድር ሰላም የሚሰጠው እሱ ብቻ ነው። ግን እምቢ አሉ ሰዎች። አሁን ወንጌል እኮ ሰላም ነው። ወንጌል ሰላም ነው። ይቱ ቤተ ክርስቲያን ሴፍ አንስታ ሰው አትቆርጥም፣ አትገልም። ክርስቲያኖች በፖለቲካ ውስጥ ይካፈላሉ። ወታደሮች ሆነው ይዘምታሉ። ከሀገር ጉዳይ ጋር ይሄዳሉ። እንደ ሮሜ ምዕራፍ 13 ስራ ይሰራሉ። ትክክለኛ የሰላም ምንጭ ቤተ ክርስቲያን ናት። እውነተኛይቱ በዳግም ልደት ያረፈች በመጽሐፍ ቅዱስ እውነት በቃሉ የተሞላች ቤተ ክርስቲያን የሰላም መሰረት ናት። ማለት ከክርስቶስ በተቀበለችው ሰላም ስራ ትሰራለች። እና ተመልከቱ ወገኖች፣ እግዚአብሔር ጨከነ። ሰላም ይወሰዳል፣ ሰዎች እርስ በርሳቸው ይተራረዳሉ ይላል። ቁጥር አምስት ላይ ሶስተኛውንም ማህተም በፈታ ጊዜ ሶስተኛው እንስሳ መተ ኢ ሲል ሰማ። አየሁም፣ እነሆ ጉራቻ ፈረስ ወጣ፣ በእርሱም ላይ የተቀመጠውን በእጁ ሚዛን የያዘ በአራቱ እንስሶች መካከል ድምፅ አንድ እርቦ ስንዴ በዲናር ሶስት እርቦ ገብስ በዲናር ዘይትና ወይንም አትጉዳ ሲል ሰማ። ኃይለኛ ፍርድ ነው በእውነት በእስራኤል ምድር ዕዳው ገብስ ነው፣ እዳው ስንዴ ነው ከተባለ simple ነው። በቃ ክብደት የለውም ማለት ነው። ስንዴ ርካሽ የሆነ በእስራኤል ምድር ርካሽ የሆነ ስንዴ፣ ገብስ በኢትዮጵያ ምድር እኔ አሁን የአስር ዓመት ልጅ በነበርኩበት ጊዜ እናቴ ገበያ ስትሄድ አብሬያት ይሄን ነበር። ቁጭ በሉ ቢባል አለ የአራት ማዕዘን የምንለው አንድ ሊትር ያህል አንድ የሚይዝ አንድ ኪሎ የሚይዝ ጣሳ መስፈሪያ በሱ ሙሉ ገብስ ማለት ነው። ያልተቆላ ገብስ አስር ሳንቲም ይሸጥ የነበረበት ጊዜ አውቃለሁ። አስር ሳንቲም ልብ በሉ። አሁን ቆርኪ የኮካኮላ የፔፕሲ ቆርኪ ቂጡ ተጠፍጥፎ ሴቶች ልጆቻችን በየመንገዱ የገብስ ቆሎ፣ የስንዴ ሽብራ ቆሎ ሲሸጡ በሱ 25 ሳንቲም ነው። አሁን ከዚህ ጨምሮ እንደሆነ አላቅም ይታያቸዋል። ይህ እኮ ከፍተኛ ረሃብ በምድሪቱ ላይ መሆኑን ነው የሚያሳየው። አሁን እንኳን በምድር ገጽ ላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ከአንድ ቢሊዮን በላይ ሰዎች በረሃብ እየተንገላቱ ነው። ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ እስከ ሁለት ቢሊዮን ደርሰው ነበር ረሃብተኞች እና ይሄ ምንድን ነው የሚያመለክተው? በሰባቱ ዓመት መከራ ውስጥ ከፍተኛ የረሃብ ጊዜ ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር ረሃብን በምድር ላይ የሚፈቅደው? ቁጥር ሰባት ላይ አራተኛውን ማህተም በፈታ ጊዜ አራተኛውን እንስሳ ድምፅ መታይ ሲል ሰማ። አየሁም፣ እነሆ ሐመር ፈረስ ወጣ፣ በእርሱም ላይ የተቀመጠው ስሙ ሞት ነበረ። ሲኦልም ተከተሎ በሰይፍና በረሃብ በሞትም በምድርም አራዊት ይገድሉ ዘንድ ከምድር በአራተኛው እጅ ላይ ስልጣን ተሰጣቸው። ልብ በሉ፣ ሁለቱን እንዳትረሷቸው። አንዱ ሞት ነው፣ ሁለተኛው ሲኦል ነው። ሁለቱም የመላእክት ስም ናቸው። ሁለቱም ቦታዎች ናቸው፣ ክስተቶችም ናቸው። አሁን ሞት እየቀደመ እየቀደመ ይገላል ሰዎችን። ሲኦል ደግሞ የሞቱ ሰዎችን ይይዛል ማለት ነው። ተከታታይ ናቸው። ራእይ 21 ውስጥም ታገኟቸዋላቸው ሙትና ሲኦል ሙታናቸውን ሰጡ ተብሎ ተጽፏል። ራእይ ማን ነው? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 55 ጀምሮ ስናነ ሞት ሆይ መውጋ የታለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳት የታለ? ሁለቱ የተያዙ ናቸው። ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ በምድር ላይ ወደቀው ይላል ሐዋርያው ዮሐንስ። ክርስቶስ እጁን ጭኖበት አትፍራ፣ የሞትና የሲኦል መክፈቻ በእኔ እጅ ነው። ይታያቸዋል። የሞትና የሲኦል መክፈቻ በእኔ እጅ። ሞትና ሲኦል የሰው ልጅ ጠንቅ ናቸው። እነሱን እንኳን ፈቀዳቸው። እዚህ ጋር እግዚአብሔር ይታያቸዋል ሲጨክን በአራት መንገድ አንደኛ በሰይፍ፣ ሁለተኛ በረሃብ፣ ሶስተኛ በሞት፣ አምስተኛ አራተኛ በምድር አራዊት ይገድሉ ዘንድ። ሞትና ሲኤል ሰዎችን በምን ይገላሉ ይላል። በምድር አራዊት ምን ማለት ነው? ይሄ ይሄንን ትረዱታላችሁ። የምድር አራዊት የዛሬ 15 ቀን አንድ ቲቪ የሆነ የሆነ website ላይ ስከታተል አንድ ቦታ ላይ ስከፍት በጣም እኮ ትገረማላችሁ። ምናልባት እንግዲህ መቶ መቶ ዝንጀሮች አይሆንም ብላችሁ ነው መቶ ዝንጀሮች ይሆናሉ። በከተማውስ ትልቅ ከተማ ላይ ነው። የት እንደሆነ አላየሁትም። ተለቀው መንጋ ናቸው። ግር ብሎ ይሄዳሉ። በጣም ብዙዎች ናቸው። በጣም ብዙዎች ናቸው። አሁን እነኚህ እነኚህ ዝንጀሮዎች ወደ አውሬነት እኮ አይምራቸውን ቢለውጥ እኮ እግዚአብሔር እኮ ሰው አይተርፋቸውም እኮ። ቦክሰኞች ናቸው፣ ኃይለኞች ናቸው። በጥርስም ሲነክሱ ቀላል አይደሉም። ማኒላ በተባለች ከተማ አንድ ጊዜ የአይጥ መንጋ ተለቆ ነበር በምድር ላይ። ማን ወንድ ነበር ከመኪና ውስጥ የወጣ የነበረው? <laughs> ታሪክ ይመሰከራል። አሁን ለምሳሌ ከምድር በምድር ገጽ የተለቀቁ አራዊቶች አሁን እንጦጦ ተራራ ላይ ማለት ነው ጦጦ ተራራ ላይ እግዚአብሔር አንድ ሚሊዮን አይጦች፣ አንድ ሚሊዮን እባቦች ወይም ደግሞ አንድ ትሪሊየን እባቦች እዛ ውስጥ ልፍጠር ብሎ ቢል እነኛን እባቦች በአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ላይ በናዝሬት ከተማ በድሬዳዋ ከተማ ነዋሪዎች ላይ ቢለቃቸው የአዲስ አበባ ከተማ ሆነ ለእያንዳንዱ ሰው አንዳንድ ጅብ እግዚአብሔር ቢለቅበት የአዲስ አበባ ሰው መቋቋም ይችላል? በምድር አራዊት ይገድሉ ዘንድ ነው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ። ምን አይነት አራዊቶች እንደሆነ አላውቅም። ለምሳሌ አንድ ኮምቦልቻ ላይ ድሬዳዋ ውስጥ ለምሳሌ ጅቦች 11 ሰዓት ተኩል ላይ ሰዎችን ይተናከሉ ነበር ነው ታሪክ እንደው ስናነብ። አምስተኛው ማህተም በፈታ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ጠበቁት ምስክር የታረዱትን የሰዎችን ነፍሳት ከመስዋያ በታች አየው። በሰባቱ ዓመት መከራ ክርስቶስ ኢየሱስን የሚያምኑ ቃሉን የሚጠብቁ አንገታቸው ይቆረጣል፣ ይታረዳሉ። ልክ ራእይ 13 ቁጥር 6 ላይ እንደተጠቀሰው ማለት ነው። ቁጥር 12 ስድስተኛውን ማህተም በፈታ ጊዜ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ፣ ፀሐይም እንደ ማቅ ጠጉር ጥቁር ሆነ፣ ጨረቃም በሞላው እንደ ደም። አሁን አንዳንድ ቦታ የደም ነገር እየታየ ነው። ባለፈው እንዳየዋችሁ ፀሐይም የሙቀቷ መጠን በጣም እየጨመረ እንደሆነ አስትሮኖመርስ ይሄንን ይናገራሉ። ወደ ምድርም እንደሚወድቁ ቀጥሎ ያለውን እንግዲህ ቁጥር ስታነቡ ታገኙታላችሁ። እነዚህ ማህተሞች እነዚህ ማህተሞች ሲለቀቁ ማላይ ነው ያረፉት። እሱን በደንብ አድርገን እንድናስተውለው ይሄንን አደራ እላችኋለሁ። አሁን ክፍል ክፍል አንድን የሰባቱ መከራ የመጀመሪያው ክፍል ሰባቱን ማህተሞች ከእሱ ጋር የተያዘው ነው ያየ ነው። ወደ ሰባቱ መለከቶች እንሄዳለን። እሱን እንግዲህ የት ነው የምናገኘው? ራእይ ሰባት ላይ ነው። ራእይ ሰባት ሰባቱ መለከቶች እዛ ላይ እናገኘዋለን። ቁጥር አንድ ላይ ከዚህም በኋላ በአራቱ በምድር ማዕዘን ቆመው አራት መለከት አየው መላእክት ይቅርታ፣ አራት መላእክት አየው። እነርሱም ነፋስ በምድር ቢሆን ወይም በባህር ወይም በማንም ዛፍ እንዳይነፍስ አራቱን የምድር ነፋሳት ያዙ። ይሄ አምላክ ማህተም ያለባቸው እያለ ይቀጥልና ስለ ስለታተሙት የእስራኤል ነገዶች ነው የሚያወራው። ወደ ስምንተኛው ምዕራፍ እንሄዳለን። ምዕራፍ ስምንት ቁጥር አንድ ላይ ሰባተኛውንም ማህተም እንግዲህ ስድስተኛው ምዕራፍ ላይ የተመለከት ነው እስከ ስድስተኛው ማህተም ነው። እዚህ ስምንተኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር አንድ ሰባተኛው ማህተም በፈታ ጊዜ እኩለ ሰዓት የሚያህል ዝምታ በሰማይ ሆነ ይላል። ስለዚህ ስለ ዝምታው አላቅም ለምንድን ነው የሆነ? እንግዲህ ይሄ መለኮታዊ አሰራር ነው። ቁጥር ስድስት ላይ ሰባቱንም መለከት የያዙ ሰባቱ መላእክት ሲነፉ ሊነፉ ተዘጋጁ። ፊተኛው መልአክ ነፋ። መልአኩ አሁን ክፍል ሁለት ነው። ነፋ ይልና ተመልከቱ፣ አሁን ደም የተቀላቀለበት በረዶና እሳት ሆነ። ወደ ምድር ተጣለ። ለምንድን ነው ወደ ምድር የሚጣለው? የምድርም ሲሶ ተቃጠለ፣ የዛፎችም ሲሶ ተቃጠለ፣ የለመለመ ሳር ሁሉ ተቃጠለ። ዛፎች ተቃጠሉ፣ የለመለመ ሳር ተቃጠለ፣ የምድር ሲሶ ተቃጠለ ይላል። ለምንድን ነው የሚቃጠሉትን? ምን አጠፉ? በመሰረቱ ምን አጠፉ? እንግዲህ እንድትመለከቱት እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ከእጃችን ሲወጡ በምን ምክንያት ነው የወጡት ብሎ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው። ቁጥር ስምንት ሁለተኛው መልአክ ነፋ፣ በእሳት የሚቃጠል ታላቅ ተራራን የሚመስል ነገር በባህር ተጣለ። የመጀመሪያው በምድር ላይ ነው፣ ይሄ በባህር ነው። የባህር ሲሶ ደም ሆነ። የባህር ሲሶ ባህር ላይ አሁን ሰዎች ይኖራሉ እንዴ? አዎ፣ በጣም ትልልቅ መርከቦች፣ በጣም ትልልቅ መርከቦች፣ ብዙ ስቴዲየሞች ያሏቸው የኳስ መጫወቻዎች፣ የመዝናኛ ስፍራዎች ያላቸው በሺ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚኖሩባቸው መርከቦች ደሴቶች አሉ በባህር ላይ ማለት ነው። እነሱም ጋር ነው ኃጢአቱ ያሉ ይታያቸዋል። እነሱ ውሃውን ወደ ደምነት ሲለውጡ አይደለም የሚታየው። ቁጥር ዘጠኝ ላይ በባህርም ከሚኖሩ ህይወት ካላቸው ፍጥረቶች ሲሶ ሞተ፣ የመርከብ ሲሶ ጠፋ። መርከቡ ለምንድን ነው የሚጠፋው? የባህር ፍጥረታት እዛ ውስጥ የሚኖ አሁን ልዩ ልዩ የሚበሉ የአሳ አይነቶች አሉ በባህር ውስጥ እነሱ ጠፉ። ቦቱ ነው የሚለው አይደለም፣ ሲሶ ነው የሚጠፋው። ለምንድን ነው ያጠፋቸው እግዚአብሔር? ቁጥር አስር ሶስተኛው መልአክ ነፋ፣ እንደ ችቡም የሚቃልጠ ታላቅ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ፣ በወንዞችና በውሃ ምንጮች ሲሶ ላይ ወደቀ። የኮከቡም ስም ሬቶ ይባላል። በውሃው ሲሶ መራራ ሆነ፣ የውሃውም ሲሶ መራራ ሆነ። መራራም ስለተደረገ በውሃው ጠንቅ ብዙ ሰዎች ሞቱ። ይታያችኋል። አሁን እግዚአብሔር ሰውን ሲከታተለው ነው የሚታየው አይደለም? ምን አድርግ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ጨካኝ አይመስልም። አሁን አይደለም፣ እናየዋል ክፉ አይመስልም። አንዳንድ ሰዎች እኮ ክፋ ሲደርስባቸው የማይወዱት ነገር የሚጎረብጥ ነገር ሲደርስባቸው አይሄ እግዚአብሔር፣ አይሄ እግዚአብሔር ጨካኝ እንዲህ አደረገ። አሁን ምን አድርግ ብሎ ነው እቺ ነፃ የሚያደርጋት እንዲህ እንድትሆን የሚፈቅደው? አይሄ ይሄ እግዚአብሔር ዓለም እንደዚህ ስትሆን ይሄ ሁሉ ህዝብ በኮሮና ቫይረስ እንደ ቅጠል ሲረግፍ ምንድን ነው ይሄ እግዚአብሔር ምንድን ነው ይላሉ። አያቸው ብዙ ጊዜ ጣታችንን እንደዚህ ሌባ ጣት ስንጠቁም፣ ልብ በሉ፣ ሌባ ጣት ስንጠቁም ሶስቱ ጣቶች ወደ እኛ ነው የሚያመለክቱት። ወደ ሰውም ጠቆምን፣ ወደ እግዚአብሔርን ጠቆምን። ለደረሰብን ክፉ ነገር የመጀመሪያ ተጠያቂ እኛዎች ነን፣ እኛው ነን። ሌላ ተጠያቂ ሊኖር አይችልም። አያችሁት? የኮከቡ ስም ሬቶ በውሃ ምንጭ ሲሶ ሰዎች ሞቱ። ሲሶ ውሃው የውሃው ሲሶ ምን ሆነ? መራራ ሆነ ይላል። ቁጥር 12 ላይ አራተኛው መልአክ ነፋ፣ የፀሐይ ሲሶና የጨረቃ ሲሶ የከዋክብት ሲሶ ተመታ። ከዋክብቱ ምን አጠፉ? ጨረቃው ምን አጠፋ? ፀሐዩ ምን አጠፋ? የእነዚህ ሲሶ ይጨልም ዘንድ የቀንም ሲሶ እንዳያበራ ለምን አያበራ? እንዲሁም የሌሊት አየሁም አንድም ንስር በሰማይ መካከል እየበረረ በታላቅ ድምፅ ሊነፉ ያላቸውን የሶስቱ መላእክት መለከት ስለሚቀረው ድምፅ በምድር ላይ ለሚኖሩት ወዮላቸው ወዮላቸው ወዮላቸው ሲል ሰማው ይላል። ሰው የወዮ ተቃራኒ ምንድን ነው ታስባላችሁ? ወዮ ተቃራኒው ሰላም ይሆናል? እልልታ ይሆናል? ወዮ ሰው ብዙ ወዮች ሲመጡበት ነው ብዙ ጊዜ አይኑ የሚከፈተው። አንድ ታሪክ ሰማሁ አንድ ጊዜ። ብዙ ጊዜ ለቅሶ ላይ ሰው ሲሞት ሰዎችን ለማጽናናት ይህንን እሰብካለሁ፣ ሰዎች መራራ እንዳይሆኑ። አንዲት ሴት ነበረች፣ አምስት ልጆች አሏት። እና የመጀመሪያ ልጅ ሞተባት አሉ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ልጆች ናቸው። የመጀመሪያው ልጅ ሲሞት ይሄ እግዚአብሔር ለምን ሰጠኝ? ለምን ይወስድብኛል? ለምን ሰጠኝ? ለምን ይወስድብኛል? ብላ መራራ ነገር ተናገረች። ሁለተኛው ልጅ ተደገመ፣ ሞተ ማለት ይሄ በአመት ውስጥ በስድስት ወር የሚሆን ታሪክ ነው። ሁለተኛው ልጅ ሞተ። አሁንም በጣም ተበሳጨች። ሙልጭ አርጋ እግዚአብሔርን ሰደበች። ሶስተኛው ልጅ ሞተ። ይቺ ልጅ ሩኋን እስክትስት ድረስ ደረቷን እየመጣች ጡቷ እስከሚያብጥ ድረስ አረባ ክሽታ ተይ አንቺ ልጅ ምን ማድረግሽ ነው ብሎ ሙልጭ አርጋ እግዚአብሔርን ምን እንግዲህ ይሄ በሰውኛ ቋንቋ እስከምን ሰደበችው የሚለውን ያንን መግለጽ አልፈልግም፣ ግን በደንብ ሙልጭ አርጋ ሰደባቸው እግዚአብሔር። ሶስተኛው ልጇ ሞተ። ሰዎች ጠየቋት፣ ለመኗት። ምንድን ነው አንቺ እንዲህ የምታደርጊው? ለምንድን ነው እንዲህ የምትሰሩ? አላቅም አላቅም አላቅም መራራ ሆነች። በቃ አራተኛ ልጅ ነው የሞትባት። አራተኛ ልጅ ሞት። ልክ አራተኛው ልጅ ሲሞት ነቃች። የኔ መናደድ፣ የኔ መበሳጨት፣ የኔ እግዚአብሔርን መስደብ፣ የልጆቼን ሞት ካላዳነልን ካልተቆጣጠረ ለምንድን ነው እግዚአብሔርን የምሰድበው? ማረኝ አምላኬ፣ እግዚአብሔር ይቅር በለኝ። ምህረት አድርግልኝ ብላ ወደ እግዚአብሔር ጮኸች እና አምስተኛው ልጇ ተረፈላት። እውነተኛ ታሪክ ነው ይሄ። ይህንን ሰምቻለሁ። ሰው ወዮ ሲበዛበት ድቅቅ ሲል ሲሰባበር ነው ወደ እግዚአብሔር የሚመለሰው። ለምን ለምን? ይህ አስፈላጊ አይደለም እኮ ወገኖቼ። አንዳንድ ሰዎች ትዕቢታቸው የሚናገሩት ንግግር I am God oh my God ትተው oh my gosh እያሉ ነው ያሉት። oh my gosh ማለት ሲያፍራቸው ደግሞ ኦማይ ጋ ይሉና ሽ አይሉም ድንም አይጠሩት። ምንድን ነው ይሄ? እኮ በእውነት በእግዚአብሔር ላይ መኮራራት እኮ ነው። እንዴ ትን ስለው የሚሞት ሰው እንዴት ይህ ቢትን ነገር ያስባል? መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ። የህይወት መውጫ ከእርሱ ነውና አደለም የተባለው መጽሐፍ ቅዱሳችን እኮ እንዲህ ነው የሚለው። አስተሳሰባችንን በደንብ ልንጠብቀው ይገባል። ወሮ በላ ነው አስተሳሰባችን። ብዙ ጨለማ አለ በእኛ በማይንዳችን ውስጥ እኮ በፍልስፍናው ዓለም ውስጥ እኮ በሙላት የለንም እኮ። የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ እጃችን ላይ ሆኖ እኛው እያሳደድ ነው ነው ያለ ነው እና መጠንቀቁ በጣም አስፈላጊ ነው እና ወዮ ሶስት ጊዜ ወዮ ወዮ አስራ ስድስተኛው ምዕራፍ ላይ አለ ይሄ ወዮ ወዮ ወዮ ይላል። ወዮ ሰውን ያስተካክለዋል፣ ሰውን ወደ ንስሐ ይመራዋል፣ ሰውን ጆሮውን ይከፍታል፣ የሰውን የውስጠኛ አስተሳሰቡን ይከፍትለታል። እንግዲህ ይሄ በሰባተኛው ምዕራፍ ውስጥ ከፊሎቹን ነው ያየ ነው። ወደሚቀጥለው ወደ ወደ ይሄ ስምንተኛው ላይ ነው። ወደ ዘጠነኛው ምዕራፍ ላይ እንሂድ። ራእይ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር አንድ ላይ አምስተኛውን መለከት ነፋ፣ ከሰማይ ወደ ምድር ወርቆ የነበረ ኮከብ አየሁ። የጥልቁንም ጉድጓድ መክፈቻ ተሰጠው፣ የጥልቁንም ጉድጓድ ከፈተው። ጢስም ከታላቅ እቶን እንደሚወጣ ጢስ ሆኖ ከጉድጓድ ወጣ። ፀሐይም አየርም በጉድጓዱ ጢስ ጨለሙ። ከጢሱም አንበጣ ወደ ምድር ወጡ። የምድርም ጊንጦች ስልጣን እንዳላቸው ስልጣን ተሰጣቸው። የእግዚአብሔርን ማህተም በግንባሮቻቸው ከሌለባቸው ሰዎች በቀር በምድር ያለውን ሳር ቢሆን ወይም ማናቸውን የለመለመ ነገር ወይም ማናቸውንም ዛፍ እንዳይጎዱ ተባለላቸው። አምስት ወር ሊያሰቃዩቸው ተሰጣቸው እንጂ ሊገድሏቸው አይደለም። እነርሱም የሚያሰቃዩት ስቃይ ጊንጥ ሰውን ነድፎ እንደሚያሰቃይ ነው። በዛ ወራት ሰዎች ሞቱን ይፈልጋሉ፣ አያገኙትም። ሊሞቱም ይመኛሉ፣ ሞቱም ከነርሱ ይሸሻል ይላል። መልአክ ወረደ፣ የጥልቅ መፈቻ ነበረው። ጥልቁን ከፈተው። ሲከፍተው ጢስ ወጣ። በጢስ ውስጥ አንበጦች ወጡ። አንበጦች የተባሉት ወደፊት አጶሊዮን አለቃቸው ነው ይላል እና አንበጦች የተባሉት እዚህ ቦታ ላይ አጋንንት ናቸው። አጋንንት በጥልቁ ታርታሩስ ውስጥ ከታሰሩ የእግዚአብሔር ጅራፎች መግረፊያዎች ውስጥ ናቸው እነዚህ። እንግዲህ ትንሽ ትርጉም ላይ ትንሽ የተለየ ነገር አለ። ወጡ ይልና በፊት ልብ በሉ፣ በፊት የነበሩት መላእክቶች ዛፉን፣ ቅጠሉን፣ ሳሩን ያደርቁታል። እነኚህ ግን እንዳትነኩ ተባሉ። እነ አንበጦች በአንበጣ ቅርጽ ያሉት እንዳትነኩ ተባሉ። ይታያቸዋል የእግዚአብሔር አካሄድ። እነኚህ እነኛ አንበጦች ወር የመቁጠር ወር የመቁጠር ኖሌጅ አላቸው። አምስት ወር ነው የሚቆጥሩት። አንድ ስራ ነው የሚሰሩት። እየነደፉ እየነደፉ እየነደፉ ሰውን ያሰቃያሉ። ሞት የሰው ልጅ ጠላት ነው አይደለም? ሞቶ ይባክን አውሰደኝ የሚለው ምን ያህል ሰው ነው? ሰው ሞት ሊሰቀል ሲል እንኳን መራራ ነገር ይጠጣል አይደለም? አይደለም? ጌታ ኢየሱስ እንደዛ ሊያጠጡት አይደል የሞከሩት? ለምንድን ነው ብታት እንዲሰጠው ነው፣ መከራውን መቀበል እንዲችል ነው። እነኛ ሁለት ወታደሮች ሁለት የተሰቀሉ ሰዎች ከጌታ ጋር አጠጧቸው አይደለ? ክርስቶስ ብቻ ነው ሪጀክት ያደረገው። ብርታት እንዲሆን የአይምሯቸው ሩህ ማደንዘዣ እንደማለት ነው ጊዜ እነዚህ አንበጦች አምስት ወር ሰዎችን ሲያሰቃዩ ሰዎች ከስቃዩ የተነሳ ምላሶቻቸውን እያኘኩ ሞትን ይፈልጋሉ። ሞት ደግሞ አይመጣም ወደ እነሱ። አይገርምም? አሁን እግዚአብሔር ሲቆጣ ይታያቸዋል እዚህ ጋር ይነድፋሉ። በተለይ አሁን እኔ ማኒላ የተባለች ከተማ በድጋሚ ይሄን አስደናቂ የዓለም ታሪኮች ከሚለው ጳውሎስ ኞኞ ከጻፉት መጽሐፍ ላይ ያገኘሁት ይመስለኛል። ከየትኛው ቁጥር እንደሆነ አላውቅም። ማኒላ በተባለች ከተማ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው እውነተኛ ታሪክ ነው። ብዙ ሰዎች ተሰብስበው አሉ። አንዲት ሴት ልጅ ከወገባ በላይ ራቁቷ ነች። ቢያንስ ብዙ ቦታ ተቦጭቋል። ሰውነቷ ተቦጭቆ ደሟ ይፈሳል። ሰው ሁሉ አብሯት ሆኖ ያለቅሳል ሰው ሁሉ፣ እሷም ታለቅሳለች፣ ደሟ ይንጀረጀራል። እና መጡ መጡ መጡ መጡ ሊነክሱኝ ነው ሊነክሱ ነከሱኝ ብላ ትላለች። ስጋዋ ተቦጭቆ ሲሄድ ሰው ያያል። የሚቦጭቃትን ጥርስ ግን ሰዎቹ ማየት አይችሉም ነበር። ይህ ማ ጥርስ ነው? ይሄ ጥርስ የአጋንንቶች ጥርስ ነው። የቅዱሳን መላእክት እንዲህ አይሰሩ። እያችሁ በጥልቁ ዓለም ላይ በዚህ ዓለም በዚህ ከምድር በላይ ያለው አየር ነው ይሄ ጥልቅ የምንለው። ምድሩ ውስጥ ባህሩ ውስጥም ራሱ ጥልቅ ነው። በዚህ አካባቢ ላይ የተጣሉ የታሰሩ በታርታሩስ በሚባለው ክፍል የተጣሉ ርኩሳን መላእክቶች አሉ፣ ሰው የሚያሰቃዩ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይፈቅዳል። አንዳንድ ጊዜ በአመፀኞች ላይ አመፀኞችን ይልካል። ምን አልኳቸው? በአመፀኞች ላይ እግዚአብሔር አመፀኞችን ይልካል፣ እንደ መሳሪያ ይጠቀምባቸዋል እና ሞት ሞትን ይሸሻሉ፣ ይፈልጉታል። ሞት ግን አልመጣም ይላል። የሚገርም ነው። እሱም ውበት አግኝቶ ሞትም ክብር አግኝቶ የሰው ልጆች ባከና ብሎ ሲሉት ሞት ሲጠፋ የሚገርም ነው። ሰው ሞቱን ፈልጎ ሞትን ሳያገኘው ሲቀር እንዴት አይነት ስቃይ ይመስላችኋል? በጣም እኮ መራራ ነው።